诶，多谢陈家宇准牧师咧，就邀请我嚟分享。仲有二十日啫，系咪？吓四舍五入就已经系噶啦。诶，唔好意思，今日即系身体有啲软弱吓，所以诶希望大家见谅吓。即系有少少支气管炎，可能讲出嚟咧声线就有啲磁性，咁但系可能未必令到你哋好舒服啊。请大家见谅。我今日咧同大家分享嘅主题系爱嘅真谛。我唔知各位弟兄姊妹，当你哋听到。 即系或者見到而家個主題啊，你哋會諗啲乜嘢咧？對於你哋嚟講，特別喺教會，我哋好強調愛。我哋都見到咧，頭先一開始你崇拜嗰個嘅短片咧，裏边都你哋都會講好重視關係，係咪？咁到底對你哋嚟講，愛係乜嘢咧？今日好想咧帶俾你哋咧，係我喺即係喺個 c o v e e 里裏邊咧，誒上帝俾我一個即係一個領袖。誒今日咧就會同大家去鋪陳出嚟，讓你哋。 睇翻，咦？上帝佢建立教会，其实俾嘅我哋嗰个爱系乜嘢爱呢？咁样，好唔好咧？我哋先一齐低头祈祷下。亲爱天父，我哋多谢你，多谢你喺二千年前差派你嘅爱子耶稣基督降生为人。 为我哋嘅罪钉死十字架上面第三日从死里复活，并且赐下圣灵，叫我哋能够因着圣灵嘅缘故，直到世界嘅末了，我哋都能够经历你嘅同在。但今天早上我哋祈求你圣灵，你嚟到向我哋启示喺神里边嘅爱系点样嘅爱，亦都让我哋赐俾我哋一个灵明嘅心，一个咧领受嘅嘅耳朵。 以此咧，我哋能够可以攞到天父上帝你赐俾教会嗰一个嘅爱，主啊，让你嘅爱能够更加充满充分嘅去呈现喺整个教会嘅当中，特别喺全门嘅新生命堂里边。我哋多谢赞美你，咁样嘅祈祷交托系奉我主耶稣基督得胜嘅名字祈求，我哋一齐讲，Amen，Amen。嗱，诶，我自己有个经历啦，咁诶，带领咗教会咁多年啦。 咁誒中間咧都經歷過幾次咧誒，即係縮令移民潮啊！咩係縮令移民潮咧？就係啲年輕人離開教會啦。咁我就好唔明白誒點解佢哋會咁啦。咁誒陸陸續續咧開始聽啲聲音翻嚟啦嚇。咁啊問翻點解佢哋會離開教會咧？咁啊聽咗唔同嘅原因，但最即係其中一個原因最令我會 shock 嘅，即係好驚訝嘅。點解佢哋會講呢個原因係乜嘢咧？教會冇耐。 我吓，我拗晒頭啊！點解會咁噶？我已經盡我所能教聖經嘅教聖經，設計成個裝備嘅設計成個裝備。好啦，誒你話哦，發展教會上面嘅嘢唔算，新牧師誒我感受唔到你嘅愛。係，咁但係如果如果係咁嘅話，咁有弟兄姊妹佢病咗冇人陪佢睇醫生，我陪佢睇醫生，冇人同佢复診。 我陪佢去屯门医院复诊，仲要咧，诶中间咧，因为因为佢脚跛咗，咁啊行下行下痛，咁点咧？佢好痛啊！当时我未系牧师啦，佢叫我心，好痛啊！仲要佢系姊妹嚟，我都忍唔住，哇！见到佢样好辛苦，诶，我唔敢用面容扭曲嚟形容佢啊！咁我孭咗佢一段路，由屯门医院出翻嚟咪有条径，即系跟住个轻铁有条径行嘅。 我孭到嚟疾风呢度，嗰阵时我哋喺呢度隔离，孭到佢翻嚟。我点解佢哋呢啲唔讲嘅？有姊妹个爸爸突然间过咗身，哇！我哋即系扑心扑命帮佢搞晒所有嘢啊，攞死亡证啊，搞诶诶丧礼啊，诶令到佢尽量咧都唔好咁多嘢担忧啊。哇！点解呢啲唔讲嘅咧？ 反之就系佢哋翻嚟嗰个 feedback 话俾我听，教会冇爱，点解会咁嘅咧？你知唔知呢样嘢咧？我思考咗好耐，我祈求上帝佢真系启示俾我知道，到底到底点样先至令到顶先会感受到爱？喺两年前咧，我一次祈祷里边咧，圣灵咧话俾我听一件事，就系我呢一个嘅上望咁样祈祷咧，原来个方向错咗。 唔系弟兄姊妹点样感受到你嘅爱啊心，系到底弟兄姊妹从来有冇喺教会里边感受神嘅爱？咁所以咧，我曾经问过呢个问题，原来系错嘅。所以如果今日弟兄姊妹你坐喺教会当中，你喺呢度听紧信息，头先好投入，哇举晒手去敬拜。如果你仲问紧呢个问题，特别系你服侍嘅，诶今日系你悔改嘅日子。 我哋應該首要嘅係讓佢哋感受神嘅愛。咁但係乜嘢係神嘅愛咧？嗱，今日咧基本上咧，我哋我就會咧同大家去高呼幾個問題。誒，唔係淨係咩係愛咁簡單啊？係對你嚟講，可能當你問咩係愛嘅時候，可能你話神就系愛咯，拋翻聖經出嚟啊嘛，係咪？誒，歌你一唱啦，愛是恒久忍耐又恩慈，係咪？我哋會拋翻诶哥林多前書十三章出嚟，或者咧誒，梗係仲要講噶啦。而家所有 social media。 特別咧，拥抱年青人嗰一代啲啲牧者咧，就一定会讲啊，我哋要关顾佢哋，要守望佢哋。我心谂，我嚟开荒嘅时候，我俾任何人都关顾佢哋，我唔敢讲教会一定最迟走系，但系大部分时间最迟走系，最起码我要入嚟开荒嘅头嘅七年，但系一定最早到系我，因为得我有所事。咁但系好多嘅关顾守望俾咗佢哋啊。 我哋讲门训添啦，我哋真系好担心佢哋嗰个嘅成长啦。啊，佢哋佢哋放榜嘅时候又冇人诶去去陪佢哋，好似好好彷徨啊，唔知点算。哇，我真系去埋学校去陪佢哋放榜啊。啊，点解到最后佢哋可以完全呢啲唔提？总之话你教好冇爱嘅，我真系唔明。后尾上帝一路启示啦。你你谂下，如果你心目中对爱嘅理解系系呢几，就我当然少少啫，唔系唔包括全部啦。咁但系如果你仲系喺呢个阶段咧，今日我哋挑战你，大智慧。 我求圣灵俾一个俾俾一个领袖嘅耳朵俾你哋，就系因为你哋一定要攞到呢样嘅，否则咧教会系建立喺以人为中心嘅爱上面嘅。如果用保罗喺哥林多前书第五章讲咧，系血气，系属肉体嘅。咁呢个我哋就要小心啦。所以今日我会同大家高呼几个问题啦。第一个问题就系诶要让佢哋感受爱啊。咁到底系边个嘅爱咧？ 诶，夫子欲出嘅答案我唔讲啊吓。第二就系喺新約书信里边提及群体里边嘅爱有边啲经文。第三就系点解耶稣讲彼此相爱系命令？我而家赐俾你哋一新命令。点解彼此相爱会系命令咧？即系老公，我哋话家要你爱美山，需唔需要命令，唔需要命令噶嘛？系咪？哦，总之，哇！当年吓喺何福堂见到美山嗰一刻，吓 <laughs> 我就知道，嗯，呢个女人系我嘅。

喺教会一个重要嘅使命，我哋所有嘅装备，我以前都摸唔通嘅，因为我自己成长嘅教会咧，我自己成长嘅教会咧，都系比较诶，即系见到有啲咩好嘅料咧，就攞翻嚟，跟住拎出嚟训练，就俾出嚟，诶，好似冇一个好有系统嘅嘅一个装备训练，俾弟兄姊妹能够可以咧，即系诶诶，满翻佢哋可以去成长吓。咁但系咧，我越嚟越发现一件事咧，就系特别领受咗呢个信息之后。

好啦，要让佢哋感受嘅爱系咩爱咧？系边个嘅爱咧？咁啊，答案呼之欲出，系神嘅爱啦。当然系咪？咁个问题嚟咯。头先读经好似一一节好少嘅经文，我想做个访问先。各位弟兄姊妹，你哋通常见到呢段经文系咩场合？第二个咪用错咗咯，即系我哋读个释经读神学系咪？十俾人闹嘅呢啲， <laughs> 点解啊？因为约翰一书第四章。 系全章讲紧教会嗰群体嘅生活，点解会用咗喺经文嗰度嘅咧？即系喺结婚个婚礼会先见到嘅，系咪应该我哋经常更多喺小组啊，喺讲坛嚟去讲话俾大家听？喂，我哋爱系因为边个爱我哋先啊？神爱我哋啊，咁但系有几多人真系明白神？头先圣灵都俾咗我反思，我敬拜嘅时候，只歌好好喎，耶稣嗰个奇妙嘅名，耶稣嗰个奇妙嘅名。

好啦，新约书信里边提及同群体嘅爱有边啲经文咧，咪一慢慢进入细肉希望大家能够掌喺个步下。喺新约里边咧，系有五段经文教导有关爱嘅。第一就系马书十五章三到五十一节。第二咧就系哥林多前书十二到十四章。第三就系以弗所书四章十一到十六，诶，十一章十一节到十六节。大家咧可以即系问翻诶教会同工咧，如果想，你可以攞呢张 PowerPoint 查经，或者你而家影低都得。 跟住咧就系耶稣嘅首徒啦，大徒弟彼得前书四章八至十一节，跟住咧就系约翰一书嘅四章七到五十一节，其中一节头先我哋读过一节十九节系咪？诶，我想话俾你听，喺五段经文里边咧，我哋读经一定要讲咩啊？上文下理嚟咁嘅理解噶嘛系咪？头嗰四段经文，恒星讲爱嘅，系同恩赐一齐讲，吓唔一定系属灵恩赐。 係為咗為為讀士高林多前書第十二章咧講屬靈恩賜啫，因為屬靈恩賜咧，誒原文 charisma 係一個超自然嘅恩賜，喺以弗所書啊、羅馬書嗰啲地方可能係 d o m a 或者到诶 doria 呢啲咧係講緊生命嘅恩賜或者即時上嘅恩賜，係祝福組織嘅恩一个恩賜。所以我想話俾你聽，原來上帝有一個啟示，诶原來當神經愛有八十个 percent 咧，如果用五段經文咁講啊，有八十个 percent 咧。 真系讲教会呈现上帝嘅爱咧，原来系有恩赐。所以如果一个教会佢经常讲爱，讲彼此相爱，但系咧佢哋冇进行到恩赐回报，嗱咁呢个值得我哋反思啦。嗱系咪话佢唔读定？经唔系，我冇咁讲啊，千祈唔好搞，即系搞错我意思啊。而系你只系讲咗圣经真理里边五十个 percent 嘅，咁我哋就问点解有八十个 percent 我哋唔睇嘅？ 我哋点解唔会用恩赐咧喺教会？嗱，当我发现啊，当我哋净系讲约翰一书第四章嘅时候咧，因为弟兄姊妹冇运用佢恩赐喺教，我又发现有个错，就系头先点解啲人会离开教会就出现呢样？诶，我唔讲到用圣经讲熟灵咧，诶，我净系讲世界嘅坊间讲嘅团队观。

到底我哋用紧啲乜嘢系嚟到吸引非信主嘅人嚟到我中间？系用你嘅关爱，用你嘅关心啊？定系话你真真正正你明白什么是神的爱，用神嘅爱嚟到关心佢哋，让佢哋留低咧？嗱，听讲落去，你慢慢就会诶掌握到今日我带俾你哋嘅信息。所以再一次，一定好重要嘅系乜嘢咧？就系爱嘅词汇。 如果你我嘅前進搞亂，即简簡單啫。我以前有一間好，我自己好好羨慕榜样嘅好想跟佢。啊，基本上佢有嘅嘢我就唔攞晒嚟。包括佢佢裏边好強調 c a r i n g system，然后我發現件事 c a r i n g system 咧会人為本。就當你每個人个階段都唔同啦。啊，譬如好似以前即系冇同佢哋出世，係咪咁啊？阿嘉要同你生，自然就。 有更多喺个诶，即系教会嘅服侍，如果唔系咧就好辛苦。咁而家到我个女婿噶，咁啊同样系一样咁样嘅状况。但系你想信一下，如果如果我哋冇神嘅爱，我哋根本就唔能够更好地去明白，同埋咧去让对方去进入神嘅爱里边。我们爱，因为神之爱我们，好重要呢啲，系喺婚礼先讲嘅领我哋。所以望住你隔篱嗰个吓，神好爱你。 婚禮係神圣嘅，所以當一對情侶話我们愛，因為神之愛沒係合理嘅，因為新郎新娘咧都係喺教會裏面認識，係咪？ <laughs> 咁但系定姊妹，我哋要理解個愛嘅次序，個次序一搞錯咧，個 carrying system 好強調嘅話咧，我哋就忘記咗上帝嘅愛點樣讓佢經歷。所以如果一個教會唔能夠正確傳遞到乜嘢係上帝嘅愛，讓弟姊妹感受到上帝嘅愛咧，你會發現。

我嗰时時好開心㗎，我覺得自己好勁啊！阿啲咪叫傲咯。唉，原來呢個係唔健康咯。當一路上帝佢啟示俾我知道，回望翻我自己嗰個侍奉嘅歷程，诶，原來我過緊一個係好唔健康嘅服侍。啊，當弟兄姊妹佢冇按佢嘅恩賜嚟到去去服侍嘅時候咧，诶，原來越多嘅情況出现教會裏邊，乜嘢咧？就係大家唔會明白對方嗰個位置。 佢嗰個佢嗰個難處，然后咧，我净系觉得，喂，家月你系呢度嘅堂主任，咁啊，梗係你做噶啦，系咪？嗱，我想话俾你听，呢个咧就系唔明白神嘅爱嘅时候就会咁样讲。喺繼续講落去之前咧，我我想话俾大家听就係，我一我好多年前我已经问呢个问题啊，点解我啲年青人咧教会有咩问题咧，就一定嚟嚟揾我讲嘅 咁啊，跟住咧，我我又唔够时间去处理啦。咁啊，慢慢处理唔到嘅时候咧，佢又觉得我唔我唔处理，冇听佢讲嘢啦。哇！我好挣扎嗰阵时啊，我企咗到三年，卒之咧有一次嘅嘅敬拜嘅时候咧，上帝咧就俾我一个领袖，我就明。我试下问你哋啊，頂姊妹，应该大家都有见过教会有不足嘅时候啱唔啱啊？或者你嘅组长你嘅同工啊，佢哋有啲可能所谓嘅不足，我讲得厚道啫。 簡單講就係你哋唔滿意啦，係咪？係咪有啊？梗有噶嘛？吓，只要一段關係，無論係乜嘢關係都好，親子啊、朋友啊、情侶啊、誒诶、同工啊、弟兄姊妹啊，總之關係夠長久咧，你一定會睇到你分寸嘅地方嘅，認唔認同先？實會嘅嗱，呢個正正就係考驗我哋。

无论你嘅生命啊，或者你个生活环境影响都好啊，系你最需要嘅。咁嗰一刻咧，圣灵话俾我听一件事啊，定子姊原来点解上帝会俾佢睇到嗰个嘅不满或者不足咧？系因为上帝已经将嗰个恩赐才干同埋资源能力系俾咗嗰个弟兄或者姊妹，即系让佢嚟到去满足教会呢一个嘅不足。我想问下弟兄姊妹，你觉得呢个系咪爱咧？ 我覺得呢個係我。我唔係因為睇到哇有冇搞錯啊？阿嘉義傳道啊，你淨係净系成日寫歌啊嚇，即係大大小組誒，淨係喺度大小组啊，有冇做多啲嘢好啲啊？我想你嚟同我傾下偈得唔得啊？但好忙啊嘛，作為一個堂主任，咁啊佢約咗好耐都約唔到，咁你可能你好辛苦而唔诶、誒，嘉義傳道都冇会嘅，你肯搞都冇会嘅。嗱，頂姊會。 呢個時候咧，就係正正係我哋原來仲系一個自我中心。嗱，對教會嚟講，嚇，即係全體人下同工聽清楚嚇。我哋係有責任，個責任就係要通過裝備、守望、關心等等嘅呢啲嘅途徑，去幫助佢從未信耶穌嘅時候嗰個自我中心嘅生命成長，去到成為一個以神為中心嘅生命。 呢个过程做唔到咧，无论佢十年、二十年、三十年喺教会里边都好，我想话俾你听，嗰个弟兄或者姊妹咧，佢仍然都系只不过喺一个浅层嘅一个信仰生活里，你进入唔到上帝嗰个荣美嘅同在当中，并至活，所以呢个好重要啊！好啦，我要问你哋啦，乜嘢系神嘅爱咧？啊，下俾大家下。 有一个妈妈，佢做一日嘢啦。大家想象系美餐先，美餐做一日嘢好辛苦啦。放工翻屋企仲要买菜煮饭，好啦，买晒今晚食啲乜嘢啊？又要谂下，哎呀，嘉悦中意食咩咧？冇同希慎又中意食咩咧？好啦，买晒翻嚟，好啦，都未坐低可以休息下嘅嘅美餐咧，就继续咧就煮餸啊，煮好晒，衫都未换，然之后咧就摆晒好啦，跟住叫佢哋食饭啦，佢先至有机会坐低。我唔知大家有冇发现咧？ 誒，我哋嘅媽咪或者我哋嘅嘅诶诶外母啊、奶奶啊，佢如果佢哋煮飯咧，煮完飯之後佢哋唔好點食嘢，你有冇發現？知唔知點解？佢係攰，係 <laughs> 啊攰，係啊攰到唔想食嘢。嗱，呢個情景咁樣，咁我想問下弟姐妹，你嘅反應係點咧？第一個反應係：哇，啲菜咁難食㗎，我一樣好中意食嘅。誒，唔好意思啊，如有雷同，實屬巧合啊，我唔係特登講你。第二個反應就係。 诶，妈咪，多谢你咁辛劳啊！我会将你煮嘅都食完。当然心里边可能仲有一句就无论几难食都好。但我想问你，呢两个反应边个反应你觉得会充满爱啊？边个反应你讲完之后，妈咪会觉得有力量啊？系呼之欲出啊，系咪？ 神点样爱我哋咧？可能对你嚟讲，你会认为诶，因为我哋所求啦，佢拣选我哋啦，诶，佢使用我哋啦，诶，仲有其他咩咧？好似头先姊妹出嚟分享见证，哇！上帝俾第四份嘅嘅奖学金我啦，我想话你听，呢个都唔系上帝对你爱嘅展现，呢个系上帝恩典嘅呈现嘅。你哋一定要区分清楚，上帝嘅爱唔系咁样呈现嘅。阵间会话俾大家听，《罗马书》唔章八字，我哋一齐读啊嘛，预备一二三。 唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。冇错，神嘅爱系乜嘢？就系耶稣基督佢死十字架上面为我哋嘅罪受死埋葬，第三日复经文写得好清楚，唯有我哋还作罪人嘅时候，基督为我哋死，神嘅爱就显明咗。咁即系话乜嘢咧？弟兄姊妹，呢次经文好重要。 以前我哋啱啱入嚟開方成日唱呢啲歌啊，One Way Jesus，成嘅爱只有一条。啊，咁好精彩啊！点解话呢段经文好精彩？大家好熟啊，呢段经文系咪？但我想话俾你听，佢里边启示咗一样一一一个重要嘅信息俾，亦都系今日要揭示俾大家。希望咧咁多嘅弟兄姊妹嚟攞得到，能够咧一齐嚟到去打造屯门新生命堂咧，一个更加充满爱嘅教会，系充满神嘅爱嘅教会。喂，记住咯～ One way Jesus，即系话神嘅爱得一个方法呈现嘅就系乜嘢啊？十字架，系咪？好啦，我哋好多信徒都感受唔到点解咧？跟住落嚟介绍一下先。啊，介绍之前要睇一睇嘅，再睇一睇大家嘅就系我哋仍然都系自我中心嘅人啊！未经历到神嘅爱，未明白神嘅爱，我哋仲系自我中心噶。诶，唔好意思啊，冇得走嘅。 吓，当亚当夏娃食咗个个禁果之后，再进入世界，即系因为一个人被圈咗啦。《罗马书》第三章话：，我哋自圈喺罪里边，我哋就已经系出生就自我中心噶啦。所以你唔使唔认噶，OK 吓。咁啊，嗱，呢度呢呢个底你要攞住先啊。好多时候我哋会感受唔到，就系因为呢份自我中心系需要对方用我哋感受爱嘅方式，我哋先至会感受。 可能有啲难明吓，我尝试俾大家一啲了解啊！大家有冇听过呢样嘢？爱之语，对我嚟讲，如果你仲系自我中心嘅话，去理解呢啲爱之语嘅话咧，你会用错咗，并且咧，如果你用喺教会里边，会违反圣经嘅。我唔知大家知唔知点解咁讲咧？爱之语，爱之语，如果大家听过，你都知啦。举个例，诶，我系父母嘅行动嘅。 我作為服務嘅行動咧，我感受愛嘅方式咧，就係誒人哋去服侍我啊，可能即係诶幫我搬下嘢啊，誒我我需要人幫手嘅時候，哇佢主動嚟出現幫手啊，我覺得好被爱。但係咧，好多時候咧，我就會變成要求就係咩咧？喂，譬如家住传到佢係精心時刻嘅，佢又好想你点样感受我咧，就同阿心牧師。 一齊坐低飲杯咖啡，靜啲啲傾下偈，傾兩粒鐘。咁佢好覺得被爱，係咪？咁但系我想話俾大家聽，如果我哋用呢種方式咧，誒大家諗清楚啊，所有嘅關係，如果仲係用呢種方式嚟到相處咧，通突你因為咁开始，嗌交又因咁樣开始。點解啊？因為當你有一日你冇乜力，你好唔舒服啊，等等嘅有冇搞錯啊？嘉宇點解唔主動嚟幫我啊？ 佢都唔爱我嘅，系咪？嗱，我想话俾大家听就一样嘢，好多时候我哋自我中心咧，我哋系要求对方按我哋嘅方式嚟去做嘅。诶，举个例，女朋友我好中意花嘅，我点样知道个男仔中意我？要送花俾我，仲要送我中意嘅花，系咪咁咁系咁噶嘛，爱情世界系咁啊，系咪？但我想话俾你听，起初系咁，包括就算啱啱初信主翻嚟教会嘅弟兄姊妹都系一样。 我哋需要关心，需要关顾佢哋。但系如果佢哋唔能够成长，去到二十为中心嗰个嘅程度嘅话咧，我想话俾你听，定子会佢哋完全系感受唔到神嘅爱，佢只系需要嘅就系你满足佢能够感受嘅爱，唔想呃到啊？即系话每一次，假如要喺我身上感受爱，我一定要陪佢做咩事啊？倾偈、饮咖啡或者食饭，系咪？咁但系我想话俾你听，如果系咁嘅话咧，咁就惨啦。

就系嗰一个超前嘅信心咧，系我哋能够打开我哋自己嘅心，愿意接受凭信心去领受，就话俾上帝听。上帝啊，我知道你爱我，但系以前系知道，但系今日我相信你。上帝嘅爱唔系你感受到先至，先至啊！我爱上帝唔系啊。上帝嘅爱只能够用信心嚟去领受，因为佢唔系用紧你感知爱嘅方式话俾你听我爱你。佢净系用一个方式系咩方式啊？佢嘅爱只死十次架上面。 二千年前嘅事，我點會同你有關係啊？啱唔啱啊？嗱，所以弟兄姊妹，呢個先係重，呢個先係重。如果我哋今日唔明白呢樣嘢嘅話咧，我哋要用信心嚟到接受上帝嘅愛咧，我哋就打開唔到嗰個屬靈嘅嘅境界嚟去進入咧上帝要為我哋預備嗰個永恆生命里。你即使教会五年、十年、二十年、三年、五十年，你仍然都係喺嗰個嗰 你就好辛苦，或者你已经成为一个更加炉火纯青嘅，就系埋怨全部人嘅嗰个境界嘅嘅弟兄姊所以我哋要做啲乜嘢先可以由自我中心嘅爱食长，到以成为中心嘅爱咧？啊，呢个系我哋要问嘅问题，就系你知道嗱呢个重点啦，呢个系你真系真真正正呈现你嗰份柔和谦卑嘅嗰样，你知道对方感受爱嘅方式。 唔系每一次都用對方嘅方式嚟到向佢表達，而系咧當對方用自己嘅感受愛嘅方式嚟對待你嘅時候，你就要明白對方向你表達紧愛。我再講一次，我係服務嘅行動，係咪？我係服務嘅行動嘅人嘅話咧，我嘅愛之要係咁咧。我愛人嘅方式係點？我會當人係咪？我即係唔好唔好諗諗什么狗型啊、A v d i 嗰啲嘢撈埋落去。 而系我中意帮人，我帮人，我自己会会会会有一种满足啊？点解？系因为我表达系爱。嗱，原来咧教会里面就系咁啊，顶姊妹。原来当嘉宇佢约我倾偈，佢约我倾偈嘅时候，呢个可能系就系头先讲诶，假设即系唔一定系黑，就系佢系一个精心时刻嘅人啊嘛。精心时刻嘅人，佢约你饮嘢食嘢倾偈。 啊，可能对你嚟讲，哇，冇晒啲咁嘅时间啦，假如传道，我中意同你一齐做嘢多啲，系咪？吓， <laughs> 但系如果假如咁样同你做咧，其实向你表达一件事，佢爱你。上帝佢通过十字架嘅方式话俾我哋听，爱顺住呢一个嘅脉络，其实就话俾我哋听，当我哋按住上帝创造我哋嘅样式嚟到喺教会里边展现我哋嘅爱嘅时候，弟兄姊妹，我哋就明白，我哋学会谦卑。

我想话俾你听，呢个都系关系嘅冲突，或者令到关系终结嘅一个重要元素，因为你好攰，因为上帝创造嘅你，并不是全心去讨好对方。你用对方嘅爱思意嚟到去同佢相处，系你讨好对方嘅。你搞清楚，你唔系爱佢。所以当你去追一个女仔，或者有个姊妹想被一个弟兄追嘅时候。 即系释放好多息怒出嚟啦，吓。咁嗰个时间咧，嗰个嗰个男仔喂嗰弟兄会做好多嘢，去令到个女方系希望接受佢嘅。咁呢样系乜嘢啊？咁咪讨好。咯。所以你会明白点解，即系诶，当佢哋拍拖耐咗啊，即系我我我哋做牧师啊吓。诶，我相信佳宇都都有好多啲经验啊，就系当啲即系恋爱嘅弟兄姊妹嚟到搵我哋，即系做拍拖拍拖辅导嘅时候啊。 吓，咁啊，跟住或者系結咗婚之後咧，嚟揾我哋做婚輔，诶婚姻輔導吓，咁啊，佢哋會会唔明噶，總係會講一句，唔知大家有冇聽過？係啊，冇錯。你以前唔係咁噶，點解而家你係咁噶？Sorry 啊，弟兄姊妹，佢本身就係咁。所以我想話俾你聽，如果一個教會佢唔明白上帝嘅愛咧，佢喺度展現緊嘅，佢只要想喺呢個群體繼續生存咧。 佢哋只會大家一齊咧，都係做緊一個我頭先講係以神为中心嘅愛。Sorry，其實呢個唔係愛，係討好。教會如果自己討好嘅話，對唔住啦，對唔住啦。並不是真係有愛喺中間，除非你明白上帝愛係乜嘢。所以如果你仲係以以自我為中心嘅角度咁樣去諗嘢，你學愛之餘咧，咁就大镬啦，係咪？ 所以你你一定要明白，就係原來上帝創造嘅我哋，我哋係需要學會好安全、好舒服地，就喺個教會展現翻上帝創造嘅我哋。嘉宇係精心時刻，美山係接受禮物嘅。咁所以美山去同你哋為揾你哋為揾你哋嘅時候，你會發現佢特別可能注重某一啲節日啊，同你庆祝生日啊。

好多嘅弟兄姊妹初初翻到嚟教会，佢可能未信主或者系初信主，其实好需要慢慢帮佢投入咧，就有好多呢啲嘅嘅嘅方面都要帮助。但佢仲因为嗰阵时嘅佢仲系乜嘢？自我中心啊嘛，佢仲系自我中心啊嘛。你如果你唔企落去佢个角度嚟到帮佢，你点样带佢过嚟以神为中心呢个角度咧？系咪？呢个咪就系辅做辅导嘅一个好重要嘅嘅一个过程咯。啊，你 wear his shoes。 然后先至可以带到佢过嚟噶嘛，所以其实弟兄姊妹，原来我哋嗱当然嗱我咁讲，一定要要要确讲。弟兄姊妹唔系话你唔需要讨好你你嘅爱人吓，你冇搞错啊！神牧师今日咁讲，啊上帝创造我系咁噶喎，嗱今日个牧师讲啊，啊线上嘅弟兄姊妹都系，你唔好乱乱用啊。 <laughs> 但我想话俾你听，如果你呢个人系按你上帝创造你嘅所事嚟到去爱嘅话咧，系唔会攰嘅。 仲有一样嘢，就因为唔会攰咧，然后对方又明白咧，大家就会进入到一个真系感受到爱嘅嗰个程度。所以约翰福音约会添，你谂下我嘅心，我嘅心几咁几咁挂住弟兄姊妹，即系特别单身嗰啲啊！咪约会十三章三十四节啊，几咁关顾我哋中间有冇人单身嘅？系 <laughs> 我哋鼓励你。 我呢呢样嘢我喺内地学嘅，即系同内地嘅顶尖会接触嘅时候学嘅，吓，我会鼓励你，你好劲嘅，单身嘅弟兄或者姊妹，点解？因为你系凭实力单身，唔系咁容易嘅事。好，我哋一齐读《马约福音》十三章三十四节，预备一、二、三。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。Amen。问题出嚟啦，第三个问题。 点解耶稣颁布嘅新命令竟然系彼此相爱咧？即系头先讲，诶嗱，假如你初初追人美生嘅时候，系咪我命令你追佢嘅？冇人命令你追你追你嘅嘅太太，追你嘅女朋友噶嘛？啱啱啊？冇人命令啊嘛，系因为你爱佢啊嘛，你中意佢啊嘛，系咪先？哇，你中意佢啊嘛，系咪先？ 点解嗱？我哋要问啊，点解而家只有一条新命令喺教会咧？嗱，教会真系好特别噶。你谂下，教会存在咗几耐啫？对于成个世界人类历史发展嚟讲，基督新教有教会存在嘅嘅时间其实唔长嘅，得二千几年系咪？咁点解当嚟到新约嘅时候，耶稣就话：而家我颁布一条新命令俾你吓，旧约嘅命令都包括晒喺呢度噶啦，你做到就得噶啦。呢一条新命令系咩啊？彼此相爱。 你冇谂过点解会命令你去爱嘅？点解咧吓？因为大家好难爱对方啊， <laughs> 因为因为耶稣俾人督系 <laughs> 啊，就因为耶稣俾俾人插添喺十字架上面，系咪 <laughs> 插佢立旁啊？所以大家要彼此相爱嗱。其实真系好值得我哋谂嘅，顶姊妹特别到今日二十一世纪啦。点解教会里边我哋彼此相爱需要系一个命令咧？

自我中心嘅人就一定会以不断要求身边嘅人要按我嘅方式嚟到爱我哋。但系我想话俾你听，点解会系彼此相爱一条命令咧？就因为唯有上帝嘅命令，我哋先能够学会谦卑，你先会谦卑明白。哎，我唔应该按我自己嗰一个嘅嘅感受，我咁样先感受爱然后，诶，假如都唔系嘅，诶，小红都唔系嘅。 系咪啊？其他等三者都唔系嘅。喂，我我我要收礼物噶、喎，系咪吓？间中呢啲喺情侣啊、婚姻关系里边先可以咁做嘅嘛？啲互相讨好系咪先吓？我唔理啊！我今年生日你要送你要送 iPhone 十五俾我，系咪咁啊？哇！你成个成个关系就好好啊，系咪？但个但个男朋友个荷包就唔系咁好啊。 <laughs> 但系我想话你听就系，唯有点解会明？就系唯有我哋好谦卑。 感受別人付出嘅愛，放低自我中心地認為，除非對方讓我感到愛，這裡才有愛。呢個並非神教會裏边赐下嘅愛嚟嘅，顶姊妹。所以更多嘅時間呢，喺教會當中呢，係需要恩此配搭得當呢，愛先能夠稱。所以到今日我都冇改變過，就係喺喺我自己嘅教會，我冇改變過任何一樣嘢。咩意思呢？就係我到今日仍然都係。 頭先咧五段經文裏边咧，其中一段，我覺得《以弗所書》咧係系比較能夠整合咗剛才講嗰啲嘅嘅經文。咁因為《哥林多前書》本身第十二章到第十四章係處理緊《哥林多教會》，誒佢有十個問題，已經係第九個問題啦，處理到處理完聖餐就處理佢啦。咁啊，《羅馬書》係教導緊，誒你誒你係教導你專啲教導，跟住落去就講基督徒愛嘅生活啦。你會見到又係楞埋，我我覺得。 真係以弗所嚟講得最好，即係最通透嘅，就係所以我哋教會就以弗所書第四章十一至十六節咧，嚟到繼續咁樣嚟到去去建造教會。真實嘅，你唯有當大家百折各按各職，做咩事啊？建造基督嘅身體，然後我哋先至能夠在愛中建立自己。以弗所書第四章十六節。 所以弟兄姊妹，當你以為翻嚟教會，哎呀，有人關心我啦，爱我啦，誒呢個係對我哋建立我哋自己唔係喺上帝嗰個次序上边呢，係唯有當我哋翻到嚟教會，我哋揾到喺上帝俾咗咩恩賜能力，我哋喺嗰個位置嚟到去去付出嘅時候，然後呢，再加上頭先，如果你哋攞到我講愛嗰個嘅理解吓，咁你諗下呢個教會呈出嚟嘅係乜嘢嘅乜嘢嘅愛 呢個教會就真正按住上帝嘅方略啦。到最後，你哋唔使刻意去追求，我哋刻意咧走埋嚟喺一家義面前，家義傳到我今日翻咗嚟，唔再需要啦。而係你會發現，當大家彼此嘅服侍，在愛中，就能夠建立自己。好唔該，敬拜队。